awalnya begini lalu jadi begitu selamat menonton mereka bilang saya bisa jadi apa saja dan saya ingin menjadi Wah. Halo semua, kembali lagi di channel interaktif dan informatif dan juga iseng sekarang. Bos, berang memang bom. Oke, sekarang kita mau ngerjain beberapa orang di trade yang berhubungan dengan event sekarang Valentine's Day. Karena Jonas nggak ngerain, maka ngisengin ya begitulah ada kerjaan ya Oke kita coba ke sana by chest Nah kita di by chest sekarang kita pura-pura jual booty chest 2 WL each dia nanya mana barangnya Oke okay, thank you pura pro bego <laughs> terus gue bilang wah udah masuk kantongnya lol scam atau yes gue mau dibilang gitu iya dong gitu saya kaya uhuh. bikin orang keki ya sekarang pancing lagi nih sel satu persatu <laughs> nggak percaya dengan <laughs> lol siapa yang beli ayo tiga per lima tuh pada nyamperin semua karena itu harga nggak masuk akal ya satu per satu ataupun tiga per lima. ya namanya juga nge-troll ada yang ngetes nih wow udah caps lock keki dia where where <laughs> dalam mimpi mula. Oke, sekarang kita di buy booty. Pura-pura jadi pembeli tiga word lockage. Nah, ada yang semangat nih tujuh. Lah, nggak tahunya tidak pernah nyata. Jadi enaknya sini nggak ada punch jammer juga ya, bebas nunjuk. Ayo masuk semua. Uhuh. Nggak ada yang trade ditonjokin aja yang sel 2 jadi wah ketahuan gue ngetrol di sini nah temu lagi satu penjual nih pura-pura beli 3 2 per 4 nggak taunya harusnya 2 per 6 ya wah udah tunjuk-tunjukin nih biar gagal udah pada ngerumunin mimi mimi mimi nggak taunya bohong <laughs> udah bego ngajarin mat lagi udah biar bingung deh lu pada eh, udah bikin kacau sekarang kita lari jadi kita lanjut ke trade world yang lain yaitu by Macplan kita manipulasi harga ya fake trading di kita bikin mereka keki kita ada teman di sini Mistea 3 yang ceilah cihuy sweet sweet ayo salamu mana sayang Duh, lu galak amat lo jutek lo udah kasih aja plan yang cabut laburan lah kayak Kiko jadinya nih hmm. Oke jadi kita udah di World by Mike Plan di sini rentang harga sekitar 1470 sampai 15 BL. nah di main cantik dulu nih ya banyak manipulator harga di sini jadi makanya ngetrol di sini aja sekalian rusuh hmm, suka banyak fake trader juga di sini nah main halus dulu biar nggak ketahuan 14 dia lol ya kan nolak dulu belaga dulu dan kita rayu-rayu dulu ya kan tidak deketin cewek yang mau dikenal ya. lah nih bocah ganggu aja hei nak pakai dulu wignya nak oke okay? baru deketin om lagi wah nih dia udah kena nih 1420 pasti banyak yang kena baitnya tuh ya gak kan? hmm, dia pada datengin mimi mimi ah mimi mimi ah ibu ibu ya kata ponakan gue nah kita pura-pura lama-lamain biar mereka makin penasaran intimidasi terus banyak tensi tinggi kan orang sini nih ada satu ada dua no datang lagi ngeliatin <laughs> mulai pengaruhin jangan oh rara tetap aja namanya juga nggak troll tapi dia nanya nih ada lagi nggak gue juga mau dong nggak ada marah dia <laughs> kalau ini mah troll cara lama ya <laughs> semenjak belum ada BFP juga udah suka begini gue nah untuk yang punya BFK pisteng jangan terlalu deket gini ya ini pelajaran aja bagi kalian kalau nggak mau di troll kayak begini oke okay? Nah, mumpung owner masih off, saya sudah siapin kejutan di hari Valentine di GT buat Anda. Hahaha. kan tadi udah ngetrol jadi gue troll balik. Pas online terpasi dilihat. Oh my god. Sekian episode kali ini, tapi bukan berarti ini yang pertama dan terakhir. Nanti akan dipikirkan lagi biar bisa dapat ide yang lebih bagus dan natural untuk troll edisi keduanya Oke sampai jumpa jaga kesehatan selalu bye bye